či to tkin stojí, čo si varí voňka. Spodobala smeni, spodobala smeni, daria divčinoňka. Spodobala smeni, spodobala smeni, daria divčinoňka. Nie tak ta divčinoňka, jak bíle líčenko. Podajže divčino, podajže Jana, Jana, koňa ručenku. Podajže divčino, podajže Jana, Jana, koňa ručenku. Ručina pídy šla Ručenku podala Podaj, že ja byla, podaj, že ja byla Kochania neznala Podaj, že ja byla, podaj, že ja byla Kochania neznala Kochania, kochania večera do rana. Jak slonečko vyjde, jak slonečko vyjde, kokáňa obíde. Jak slonečko vyjde, jak slonečko vyjde, kokáňa obíde. kochania kochania, z večera do Jak slunečko vyjde, jak slunečko vyjde, kochania obíde. Jak slunečko vyjde, jak slunečko vyjde, kochania obíde.